laju ẹ má dìjú bá mi sọ̀rọ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ kẹ bá mi sọ kẹ má wojú mi kẹmi náà gbọ́ ọkàn tẹsọ. mo fẹ́ dì mí ojú mi pati tá a lọ wọn ní ká má dìde wọn ní ká má lọlé pé ọmọlẹ́ni tó bá kọ́kọ́ lọlé yóò tẹ̀ ló lọ òun ló wá decide láti máa fìdí wọ́bọ̀ nílé èmi náà sẹ́ẹ̀ dé láàárọ̀ yìí ni n tó ṣẹlẹ̀ nu àmọ́ nígbà tó wá ti rí n báyìí èmi níṣẹ́ sọ fún pé wọ́n ti tú wa lẹ̀ o ó yá dìde yóò sì dìde. ebi náà ti máa pèsè ọwọ́ yín ni ebi náà ti máa pèsè ọwọ́ nígbà tí mo ti rí yín tẹ́tí mu lọ́wọ́ mo ti mọ̀ pé ẹ máa fi ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ah. fi ṣòwò ni mo ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ fi ṣòwò ni tó bá gbọ́kọ̀ tẹ̀yìn náà sọ kó sí wàhálà èmi àti yín bí báyìí a ti máa mú nǹkan ah, lẹ̀ o ìwọ ìwọ àtọkọ rẹ owó rẹ yìí fẹ́ jẹ́ ìwọ bí wọ́n bá gbé yín dé lọ babaláwo babaláwo kàn mọ́ ẹ eh, kò sí wàhálà ṣebí kí sáà ti tẹ̀lé ẹ lọ́lé ni eh. kí n ti wọ aṣọ ẹ eh, ó dà jẹ́ ń wọlé kí n wọ aṣọ ká máa lọ. ayélujáyé kí lè fẹ́ fà gbogbo ṣe ẹ fẹ́ la gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ní àbíkẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe. Ah,